Ay. Ah, wow. Wow. Wow, selfie ne var iş ya. Hey, no, hey. Çağır boklan öyle. Ay. Ay. Yemur ata gurpila. Ay. kay ginadakilos mo, Kitty. Ito kay selfie tayo, dakli kay. Selfie. Ito matro ko mas kapchong tatos. Thank you. Tor konta girlfriend atot ki. Morta ki. मोटा गोटे मिशन ना गर्लफ्रेंड है दुनिया को जले जाओ ना मिले मोर संग गोटे फोटो उठाए तू मुई तोर संग फोटो उठाई भी ओ मोर संग उठाई मुझे गुरेल डार्लिंग फोटो लगती से टोकी नहीं एक फोटो लगे ओके खाई जाना है এটা ডুমা হতে পারে যেন মোবাইল লগে ফটো আছে না এটা ডুমা বুঝলো সেটা ডুমা আমি আগে চাড়ি করে উঠি বুঝু এমালকানি গিরে দেশে কমেডি ভিডিও দেখি করে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করা কমেন্ট করা লাইক করা শেয়ার মিশা করা